Nächstes Wort für heute wäre der Krake. Der Krake. Ja, das ist nicht Krähe, <laughs> das ist Krake. Krake ist ein Meerestier mit acht langen Fangarmen. Also noch einmal, ein Meerestier und es hat acht lange Fangarme, die mit äh, Saugnäpfen besetzt sind. Saugnäpfen. Saugnapfen. Äh, kann man auch sagen, das ist ein Tier ohne feste. Kann man auch sagen, das ist ein Tier ohne festen Körper. Also biologisch kann man es auch nennen eine Kopfhüsser. Kopfhüsser. Kopf, ich glaube, das ist schon bekannt. Und Fuß, der Fuß, das wisst ihr schon, was das bedeutet. Die Füße, also Kopfhüsser. Ja. So, das wäre es für heute. Vielen, vielen Dank. Bis nächstes Mal. Tschüss.